Cuando, cuando yo era pequeño, tenía ahí 8 años, o 10 años, en aquellos tiempos teníamos molines, aquí, pero los molines, cuando molían, no separaban el salvao de la fariña. Entonces teníamos que ir a, a moler a Fulgoso. Íbamos por la tarde, pero cuando llegábamos allí había muchos, muchos esperando. Y a, mí, que era un rapaz, tocaba ya muy, muy de noche. Una vez fui, tuve que ir con la, con la burra que me dejó Isaac y mi, mi, prima Luisa, que ya la madre de este y de aquella y de aquella, Luisa. Dejó me la burra y cuando fuimos por allí, cuando iba yo por allí, había un puente allí de madera que tenía, tenía furacos allí en el suelo. El puente, era de, de palos. sí. sí, tenía, tenía urces por, encima, pero, tenía allí un furaco y veía, veías el agua allí abajo, y allí abajo, y yo tenía ahí miedo, miedo. Y voy allí con la burra de ellos, y cuando llego al puente, no medio el puente, en las zancas. Ay, querido. Oh, Ay, querido, el burro, la burra que sale corriendo para el otro lado y ponse allí a, a comer allí en un cabeceiro. La quilma el suelo y yo un rapá pequeño, con mocos y todo. <laughs> ¿Y o que yo ahora? Y o miedo, yo vi ahí aquel, aquello allí abajo, el agua allí abajo, y yo con miedo, ¿y o que yo ahora? Fui al otro lado, cogí la burra a tela allí no cabeceiro, a un, a un la burra. Estaba, estaba comiendo por allí. Qué raro la burra de mi padre. Estaba comiendo por allí del otro lado. Acababa el billete la hija No, no, no, estaba comiendo allí. Aquella no la pillaba. ¿no? Apillé la tela a un homero, después volvía por la quilma, no podía ir con ella. Y fui rodando la quilma, rodando, rodando, rodando la quilma. Subíla para arriba por el otro lado, allí, y monté la no burra una burra tuya. O sea, llamó hasta necesidad. Sí, sí, sí, sí, sí. sí. hacer necesidad. A la vuelta, a la vuelta había que venir por las candales. Yo no tenía miedo. No, yo no tenía miedo, no, a los lobos No, no había lobos no, no. cuando iba yo y mi padre había me dicho, díjome mi padre que, que los lobos tienen miedo al, al, fierro, cuando sienten el fierro que tienen miedo. Y yo venía con las quilmas y tenía la albarda E eu daba en nas anillas que tiña as bardas, daballes con un palo, para que facieran ruido, para espantar os llobos. Eran as chispas. No, el ruido de, del fierro, que decía mi padre. Eh, y con un palo no, no saltan chispas. Cuando llegué a, allí a los castros, y vi, vi unos montones de abono por allí. pero movíanse los, los eran yobos, no era, no era eran yobos, eran yobos, y yo miedo, corrían los yobos para acá y para allá, y yo veía al burro y a ver hacía aquello para que... Ay, querido. Ya cuando llegué al rollo, y ni más esperaban las ánimas, no cementé, no, no, no, no, ya estaban las ánimas, las ánimas. sí, sí. Yo veía las ánimas también. Bajaban todas para allí. Sí, andaban por allí en las ánimas. <laughs> Era miedo que tenía. Cuando, cuando, iba, cuando llegaba a casa preguntaba mi madre, ¿tuviste miedo? Yo, no, no, no, yo... ¿Qué va?